你们看，阿妈，对对对对对对，有点危险，对不对？哎，阿妈，你不要不同方向，好不好？哎，阿妈，你不要不同方向。错边，错边，错边。你不要，你要站在建华那一边啦。你那边帮我刹车，就好，他们他们两个要踩。好，踩你踩。错边踩，踩踩踩那个左脚踩那个。对。啊啊！你要倒着踩哦。 컬컬컬컬컬컬.